झड़ते वक्त मुस्कुराते रहो ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिला गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा क्या होगा तू बोल कफारा कफारा बोल ओ क्या होगा जुगम जुगम करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजुर में आ तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया और जुर्म किया है तू ही बता इस जुल्म की जुर्म की क्या है सजा तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम हमसे बढ़कर हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा तू बोल कफारा कफारा बोल ओ यारा ओ यारा बोल कफारा क्या हो